Då ska vi fortsätta titta på gravitationslagen. Newton som upptäckte att månen kan betraktas som ett fallande föremål leder dem till att ställa upp gravitationslagen. Och den här gravitationslagen säger att det här är en kraft som påverkar alla kroppar med massa och att kraften är attraktiv. Så att två kroppar känner av en kraft som de drar dem mot varandra den kraften är inte så stor för oss människor till exempel. Om du skulle stå en meter från en klasskamrat så är kraften mellan, er ungefär en mikronewton. Medan kraften mellan him himlakroppar är betydande. Och vad beror den här kraften på? Jo, den beror på massan på ena föremålet och massan på det andra föremålet. Och avståndet mellan de här föremålen, de här kropparna. Och jag räknar alltid från centrum av kroppen. Och hur ser formen ut? Jo, den ser ut så här. Att kraften mellan två kroppar är lika med g gånger massan på första gånger massan på andra och avståndet mellan kropparna i kvadrat. Där g är 6,673 gånger 10 på minus 11. Finns i formelsamlingen på sidan 3. Och den här g det bestämde Henrik Cavendish 1798 ganska exakt med hjälp av torsions, torsionsvåg. vi vet ju att där vi bor, där brukar vi räkna med på en tyngdkraft som med G på 9,82 Newton per kilo. Men frågan är hur stor den är den på månen då? Då jämför vi det här. Då. Den universella gravitationslagen, så vi använder här. Då. Och vi brukar ju använda när vi räknar för enkelhetens skull kraften, där vi eh, räknar på m gånger g. Men det här, de här två sakerna, massan har vi ju mellan två på en kropp, men vi har ett uttryck här, g gånger mass, den stora massan delat i raden kvadrat. Det är det som är det lilla g i vårat fall på jorden som är 9,82 här där vi bor. Och lite andra ställen, lite olika på andra ställen på jorden. Men vi kan ju beräkna vad det här lilla g ska vara på månen genom att ta reda på det här gravitationen Gravitationskonstanten, månens massa och radien på månens massa i kvadrat. Nej, radien på månen i kvadrat. Och de här sakerna finns i formelsamlingen som vi kan ta reda på. Gravitationskonstanten är det här. Månens massa är det här. 7,349 gånger 10 på 22 kilo. Och avståndet är 1738 gånger 10 på 3 och så ska vi kvadrera det och då hamnar vi på 1,62 Newton per kilo.